Huomenta. Näetkö jotain unta? Muistatko, mikä päivä tänään? Tänään mennään sairaalaan. En ole sairas. No onneksi et oo. Se voisi estää operaatio. <coughs> Annetaanko kuitenkin lääkärin päättää, että oletko sä terve vai et? Mun sydän on ihan hyvä. Puepas päälle, niin lähdetään. Mitä? Hyvä, kun huomasit. Vaatteet päälle. Mikä on? Kulta, mikä on? Pelottaako sinua? Jännittää. Muakin jännittää. Enemmän kuin lintsillä. Ai niin paljon. Mua ei jännittänyt lintsillä ollenkaan. No, ei se voi jännittää, kun et sä käy niissä laitteissa. <laughs> se on kyllä totta, mutta on se hattaran syöminenkin kuulee joskus aika jännittävää. hei, iskä menee nyt käymään vähän töissä, mutta mä tuun sit iltapäivällä. no, on reippaana. Soittakaa, jos jotain. Joo. Heippa. No niin, päivää. Päivää. Moikka Amanda. mitä sulle kuuluu? Mua jännittää. No niin, jännittää joo. Tiedätkö sä, minkä takia sä olet tänään tullut tänne? mut leikataan. Joo. Sulle tehdään huomenna se sydämen korjausleikkaus. Tänään otetaan tutkimuksia ja sä pääset vähän tutustumaankin tonne osastolle. Lääkäri tutkii sinut ja sitten sä pääsetkin isä äitin kanssa takaisin kotiin nukkumaan yöksi. Tuut sitten aamulla takaisin leikkaukseen. Kuulit sen. Mm. Ei tarvitse jäädä vielä yöksi tänään. Mm. Mutta tiedätkö mitä? Nyt laitetaan sulle semmoiset taikarasvat. Ettei sitten satu, kun niitä verinäytteitä otetaan. Otetaanpas ensin se sun taikarasva sieltä pois. Sitten laitetaan tämmönen kiristysside, että saadaan sitten helpommin otettua se verikoe. Ihan pikkusen kiristää. Aika monta putkea. Jännittääkö sua? <laughs> No vähän. Multa se veri näitä otetaan. Niin. Moi kulta. Älä huoli, ei se sato, kun mulla oli ne taikarasvat. Niin, totta. Tämmöisillä elektrodeilla me mitataan sun sydämen toimintaa. Näitä laitetaan sinun useita kiinni. Paperille tulostuu sitten sun sydämen toimintaa kuvaava käyrä. Tämä ei satu yhtään, mutta sun pitää olla ihan paikallaan pieni hetki. No ne, niin, se oli sitten siinä. Tää ei sattunut yhtään. Niin, tässä sä näet tää sun sydämen. Näet, ne liikkuu tuolla ja siellä miten toi supistuu toi sydän ja sitten miten Äiti voi mennä tuohon sermin taakse kuvaukseen ajaksi. Okei. Okay. Älä nyt, mä oon tuossa sermin takana. Mä en jätä sua, mä ihan lähellä koko ajan. Mä, oon... mm. mä voin myös antaa lyyliivit, niin voit olla kuvauksen aikana vieressäkin. Kuulit Okei, okay. kiitos. Sitten kun ollaan otettu kuva, niin mennään syömään jotain välipalaa. Sulla on varmaan tosi kova nälkä. Mä vähän arvelinkin. Äiti, miksi mä oon viallinen? Mistä sä oot tommoista nyt saanut päässä? Onko mä tehnyt jotain väärin? Kulta, sä et ole viallinen, sä et ole tehnyt mitään väärin, okei? Okay? Mut miksi? Amanda rakas, kukaan meistä ei ole täydellinen ja kaikki meitä pitää korjalla jossakin vaiheessa elämää. Toisia heti syntymän jälkeen, toisi paljon myöhemmin. Tällaisen korjauksen jälkeen sulla on sit entistä vahvempi sydän, että sä pystyt leikkiä paljon paremmin sun juttuja ja kaikkea. Eikö se ole hieno asia? Morjentes. Saanko mäkin banaani? Pitkänen Amanda. Ei enää. Epäreiluu. Moi, mä oon Tiina. Mä oon sairaanhoitajana täällä teho-osastolla, jonne sä tuut sit leikkauksen jälkeen. Sä tuut tänne unessa ja sit kun sä heräät, niin me otetaan heti sulta semmonen putki pois suusta. Haluatko sä katsoa, millaista meillä täällä teho-osastolla on? Eli tässä huoneessa on monta lasta samaan aikaan. Täällä on paljon monitoreita, jotka piippaa ja pitää kovaa ääntä, mutta niistä ei kannata huolestua ne valvoo sun vointia ja katsotaan niistä, että sulla on kaikki hyvin. Ja tosiaan siinä on koko ajan hoitaja sun vierellä, kun sä oot siinä. Ja äiti ja isi pääsee monta kertaa päivässä vierailemaan sun luona täällä teholla. Kaikki menee varmasti hienosti. piirrät. Tässä on mun äiti, isi ja minä. Me ollaan puistossa. M mikä sun nimi on? Tomi. Mä oon Amanda. Mä tulin leikkaukseen. Iskä sanoi, että mä tulin vuosihuoltoon niin kuin meidän auto. Piirretääks Pitäisikö sun mennä lepäämään? Tai kahvilaan? Mä voin ihan hyvin katsoa Amanda. Eikö mä ihan ok? Oikeesti? Joo. Kahvi? Ehkä kahvi. hyvin. Onko sullakin reikä sydämessä? Mulla on ei kun, mulla on jotain kirjaimia niin kuin VDS, sellainen sitten PS, mutta mä en tiedä miten sydämessä voi olla kirjaimia. Mm. Tästä ei sit kerrota kenellekään. No niin. Terve. Huomenna me korjataan sun sydän. Sattuuko se? Ei se satu. Sut nukutetaan ja sä nukut koko toimenpiteen ajan. Ja kun sä heräät, sä oot teho-osastolla ja sulta tulee semmoinen putkikurkusta ja sulla on haava tässä keskellä edessä ja alhaalta tulee muutama letku. Jos sulla on kipuja, niin sä pyydät kipulääkettä henkilökunnalta. He antaa. He osaa tulkita sua, vaikka sulla on se putki kurkussa. He pitää susta hyvää huolta siellä. Ja sen jälkeen, kun sä oot siellä toipunut ja jaksat hengittää hyvin ja oot niin kuin tolkuilas, niin sut siirretään tänne osastolle. Osaatko korjata sydämen? Meidän porukka on hyvä korjaa sydämiä. Sä et ole ensimmäinen lapsi, mitä me hoidetaan. Ai, sulla on tämmöinen vika. Tämä voi olla vähän vaikeampi, mutta kyllä siitä hyvä tulee. Sä voit nukkua yössä rauhassa. Ja vanhemmatkin voi nukkua ensi rauhassa. Hyvä. Mutta me nähdään huomenna. Moikka. Moi moi. Moikka, kiitos. Olkaa hyvä. tänään on iso päivä, meillä on hyviä kaikki perille. Jori, metsä kattoo samalta herännyt. Mando. Hmm. Mitäs nyt tehdään, kun täällä on pelkät jalat? haluan herra Hirmusen mukaan. Totta kai. Moi. Huomenta. alkaa olla aika lähteä leikkaussaliin pian. Onko sulla jotain mielessä? Mulla on nälkä. Amanda ei syönyt mitään eilisen illan jälkeen. Hyvä, ihan niin kuin pitikin. Missä herra Hirmunen on? Herra Hirmunen voi tulla sun mukaan. Silläkin on hirmuinen nälkä. Mutta mitä jos tilattais pizzaa sit sen jälkeen, kun sä pääset täältä? Tai mentäis pizzalle? Sitten otettais tämmönen esilääke. Tämän kanssa saat hörpätä ihan pikkutilkan vettä. Noin, se auttaa jännitykseen. No, kiitos. Sitten laitetaan tämmönen sormeen. Noin. Sitten olisikin aika sanoa heipat isille ja äitille. Äiti, ole jätä mua. Mä en voi tulla sinne mukaan, mutta äiti on ihan tässä vieressä, ok? Mutta sä äidin reipästyt. Iskäkin on äidin reipas tyttö. <laughs> Ei kun, otan otan sä iskän reipas tyttö. Hyvä, voit laittaa vaikka pää jo tyynyyn ja mä tulen ihan pian takaisin. Okay. voin. Et oli koko ajan ihan tässä lähellä. Mutta sä et ollut siellä osastolla. Kyllä mä olin, sä et vaan ehkä muista sitä. Missä isi on? Hyvä Hirvonen. Tiedän se kanssa vähän tutkimuksia. Silläkin oli sun ikävä. Moi Tomi. Hei. Mitä sulle kuuluu? Mulle tehtiin kotetrisointi. Mä en saa nousta sännystä. Tylsää. Älä huoli, mä oon tässä kanssa. Mm. Mikki, Mä pääsen nyt kotiin. sä, kun mä joudun vielä jäämään. Kyllä säkin pääset kohta kotiin. Mä otan susta kuvan. Tuu mennä. Moikka. Moikka Toni. Niin. Josko täällä olisi jo herätty? Joo, iskäisten on kyllä ihan varma. <laughs> Tiedät mitä, Amanda? Sun leikkaus meni tosi hienosti ja sä oot upeasti toipunut. Nyt sä jaksat paremmin kavereiden kanssa leikkiä ja pääset kohta sinne koululiikuntaakin osallistumaan. Ihanaa. Tiedätkö mikä päivä tänään on? En. Sä pääset tänään kotiin. <laughs> Noin hyvää kotimatkaa. Kiitos. Hmm. Mitä? Ilmonenkin pääsee kotiin ja pitsälleen. Ihanaa. <laughs>